<laughs> والله كلها ما بعدين الصبح لغانا بس لا لا بطلت حشرناهم حشرة الجندي بقع في وجهه هناك آه، مصير شو الحين باكين انتم اجل يضرب مصيري سودا هيك علينا شو صار في فقعت في وجهه في وجهه فقعت الشباب كفية كفية تلسموا ولا مالكم انا قلت لكم يا عم تلحقوش ربه غاد يلا طلع بده يشتغل طيب بده يشتغل يلا بيشتغل هذا مش مسوي يلا بعينك الله حبيبي يلا يلا مبينه يلا اسال هذيك كيف تكتبك يا في الانجليزي هذا مش يلا اوكي These five soldiers who are now trapped behind the barrels have come to save the first five soldiers who are trapped on the roof of the house inside the village. So there's five soldiers here facing 30 Shabab and the soldiers in the house there. I'll show you. بيت فلسطيني آه جيش جيش